Thank you. هذه الاولى والثانيه ما نسيتش نجيك والله غير مطيبنا هذا مول الكار نورمالمون زوج بقى عندك اه عندي طلع عليهم ها هو ها يونس اوه شو Да иду я иду, ебаный выбор. Дай долу сейчас. Ну вот на. Нахуй. Долбоёб. Ты по щелям برا Watch out! تا يجع ماسه ماسه الجماعة اللي ما يخرجون نجيبه بالنيدات نوكر كاين صحابه Watch out! Nice. Awesome. Ah, impossible. راه اون ليك اهلا راه لابس الحشيش راه انفصل فاس واه ها راه راه ابلع وينه ها هو انفصل لي ياسين ها هو بس ديك الحشيشه الحشيشه سبيكتيز يبان بصح انا ما يبانش مم. ايوا انا كان باين لي واقف على بال Victory By the You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same self-confidence Kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it